würde ich gerne Olga Romanova zum Mikrofon bitten aus der Organisation Russland hinter Gittern. Спасибо. Обезумевший диктатор, захвативший власть в моей стране, Ein verrückt gewordener Diktator, der die Macht in meinem Land an sich gerissen hat. Поправший Конституцию и российские законы, отравивший, убивший и посадивший в тюрьму все мыслящее, всех своих политических противников. Der die gesamte Verfassung und die Gesetze des Landes ausgehöhlt hat, der die Menschen umgebracht, vergiftet und hinter Gittern gebracht hat, die bei uns denken sind, alle Denkenden und die Intellektuellen. Сегодня рано утром напал на свободную, развивающуюся, прекрасную Украину. Dieser Mensch hat heute das freie, das sich entwickelnde, das wunderbare Land Ukraine angegriffen. Я хочу, чтобы украинцы знали, Путин не Россия. Путин не Россия! Путин не Россия! Путин не Россия! Путин не Россия! Путин не Россия! Я хочу обратиться ко всем странам мира. Путин не Россия. Давайте вместе остановим агрессора. Украина будет свободной. Нет войне. Und ich möchte mich, Слава Украине! ich möchte mich an alle Länder der Welt wenden, an die gesamte Weltgemeinschaft. Russland ist nicht Putin. Wir müssen den Aggressor stoppen, gemeinsam. Die Ukraine wird frei sein. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Спасибо вам, что вы здесь.